नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एम सी शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मल्टी क्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा अकाउंट हैं एक ही ब्रोकर के तो आप उन सब पे एक साथ अगर ट्रेड डालना चाहते हैं तो किस तरीके से डाल सकते हैं जनरली जो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं या जो सब ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं और जो ट्रेडर्स उनको परमिशन देते हैं उनके अकाउंट्स में ट्रेडिंग करने के लिए वो लोग जनरली क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं उनके बिहाफ पे और ज़्यादातर एक ही ट्रेड सारे अकाउंट्स में डालते हैं तो अगर वो मैनुअली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें धीरे धीरे डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि एक ट्रेड करने में कम से कम तीन से चार सेकेंड का वक्त लगता है और ऐसे करते करते काफ़ी सारी स्लिपेज जो है अकाउंट्स में आ जाती है लेकिन उससे बचने के लिए एल्गो ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं एल्गो ट्रेडिंग के साथ उस चीज़ को करना तो आप कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजिली पॉसिबल हो जाती है और साथ ही साथ आपकी ट्रेडिंग को बहुत फास्ट बना देती है आपके पास मान लीजिए तीस से चालीस अकाउंट हैं किसी भी ब्रोकर के और आप चाहते हैं उन सब में एक ही जैसी ट्रेड डालना तो वो बहुत ईजिली आपके लिए पॉसिबल हो सकता है जो कि हम आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म की मैं अभी बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों एल्गो क्रैप प्लेटफॉर्म इसका हमने एक पैनल बनाया है जिसका नाम है manager dot algo crap dot com वहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना होता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको अगर आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं हम आपको डेमो के लिए डी पासवर्ड दे देंगे और आप उसके बाद उसमें आप अपने अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं यही नहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी पे आपके सारे के सारे क्लाइंट्स का एक साथ ट्रेड हो जाए तो वो भी पॉसिबल है उसके लिए हमें एम टी पे उसका स्टार्टिंग का एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा और उस इंडिकेटर में कुछ डिटेल्स हमें डालनी होंगी जो कि हमें एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी वो डिटेल्स डालने के बाद आपके सारे के सारे ट्रेड्स एक ही साथ सारे के सारे अकाउंट्स में लग जाएंगे तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है एल्गो क्रैब की वेबसाइट जिसमें आपको यू डालना है manager dot algo dot com जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड डालना होगा उसके लिए आपको हमें फ़ोन करना होगा दिए हुए नंबर्स पे हम आपको एक डेमो की आईडी पासवर्ड देंगे वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने आईडी पासवर्ड डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर तो दोस्तों सबसे पहले जब आप पैनल पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन जो उल्टे हाथ की तरफ जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे उसमें होता है क्लाइंट्स उसके बाद ट्रेडिंग पैनल उसके बाद है ट्रेड हिस्ट्री और पेमेंट्स ठीक है तो एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहला जो काम हमें करना है दोस्तों वो है राइट साइड पर जो बटन है उस पर लिखा है क्रिएट न्यू क्लाइंट वहाँ पर जाना है वहाँ पर हमें क्लाइंट का नाम लिखना है जैसे मैं अपना अपना ही नाम लिख देता हूँ और उनका ईमेल एड्रेस अगर आपको डालना चाहते हो आप और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो मोबाइल नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हो मतलब अगर आपको सही से डालना है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी आ, मतलब कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं आप कुछ भी आई पासवर्ड कुछ भी चीज़ नाम वाम डाल सकते हो ठीक है तो नाम अगर आप सही से डालेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कौन से क्लाइंट का है तो उससे आसानी रहती है आपको तो ठीक है यहाँ पर आप देखिए जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं वो है user ID client ID, name email mobile number और डेज लेफ्ट यहाँ पर तीन दिन का यहाँ पर डेमो जो है हर एक क्लाइंट के लिए फ्री मिलता है तो उसके बाद के जो बटन्स हैं उनके बारे में बताता हूँ ये ऑथेंटिकेशन का बटन है यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स डालनी है अकाउंट की जो भी आपका अकाउंट है उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं किसी भी क्लाइंट की ट्रेडिंग तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं उनकी पोजीशन इंडिविजुअली तो आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का बटन दबा के उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और ट्रेड हिस्ट्री देखना है तो आप यहाँ से ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हैं उनका अकाउंट रिन्यू करना चाहते हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर लेते हैं उसको रिन्यू करना तो रिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं जैसे आप रिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे तो आपके क्लाइंट का ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा तो आप सबसे पहले चलते हैं ऑथेंटिकेशन के पेज पे ऑथेंटिकेशन में आपको क्या करना होगा दोस्तों ऑथेंटिकेशन में आपको सबसे पहले ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर चार अलग अलग ब्रोकर हैं जिनके थ्रू हम सर्विसेज अभी दे रहे हैं जिसमें कि एलिस ब्लू है एंजल है मास्टर ट्रस्ट और जीरो था लेट सपोज मेरे पास था का एक अकाउंट है मैं यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल डालता हूँ डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर सकता हूँ तो मेरी क्रेडेंशियल जो मैंने वो अपडेट कर दी अब ये क्रेडेंशियल्स मेरी लेके उसके बाद ट्रेडिंग करेगा तो सब उसके बाद हमें क्या करना है ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा उस उस पोर्शन पे आगे चलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए हमें जाना होगा ट्रेडिंग पैनल पे इस तरीके से मेरे पास अभी एक ही अकाउंट है अगर आप पास चार पाँच छः दस अकाउंट है तो एक एक अकाउंट करके आप यहाँ पर सारे के सारे ऐड कर सकते हैं और ये वन टाइम प्रोसेस है आपको बार बार ये नहीं करना एक ही बार आपने ऐड कर लिया तो फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ट्रेड अपने आप होने लगेगा तो दोस्तों ट्रेडिंग पैनल में आते हैं ट्रेडिंग पैनल में हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट सिंबल का सबसे पहले हम ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे जैसे था मेरा ब्रोकर था अब मुझे अगर एन में ट्रेड करना है तो मैं एन ट्रेड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सिंबल सर्च करूँगा एस में ट्रेड करना है तो यहाँ पर एस मैंने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद किस तरीके का ऑर्डर मुझे डालना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ एम आई एस करूँगा रेगुलर ऑर्डर डालूंगा और मार्केट ऑर्डर डालूंगा यूज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है और क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पर नीचे आप देखोगे कि जैसे यूज़र आ रहा है तो इस यूज़र पर मुझे अगर मान लो पाँच क्वान्टिटी करनी है तो मैं यहाँ पर पाँच लिख दूंगा अगर मान लो मुझे मेरे पास और भी यूज़र आते हैं दो तीन चार यूज़र हैं किसी की मुझे पाँच करनी किसी की दस किसी की पचास जो जिस तरीके से क्वान्टिटी करनी है वो क्वान्टिटी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो अगर आपने वो क्वान्टिटी सेट की तो जब भी ट्रेड होगा तो उसी क्वांटिटी में ट्रेड होगा ठीक है दोस्तों तो उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक कार्ड दिखाई दे रहा है हमें इस कार्ड में लिखा हुआ है सिंबल का नाम एक इंस्ट्रूमेंट की लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको स्टार्ट करने का बटन है ठीक है इस बटन को हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको स्टार्ट करने से क्या होगा कि ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो गई अब जितने भी अकाउंट आपने ऐड किए होंगे पाँच दस पंद्रह वो सबका ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और जब भी आपको उस पर बाय या सेल अगर आपको मैनुअल करना है तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बटन दिए हुए हैं बाय का और सेल का इन बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका ट्रेड जो है वो बाय या सेल हो जाता है जैसे मान लो मैं बटन प्रेस करता हूँ बाय का तो बाय के बाद इन्होंने लिखा कि बाय का ऑर्डर प्रेस हो गया सक्सेसफुली अब मैं अगर जाकर ट्रेड हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर ट्रेड हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ट्रेड हिस्ट्री दिखा रहा है कि एस इनका बाय का ऑर्डर लग गया रेगुलर ऑर्डर और ये ऑर्डर आई है जो ऑर्डर आई डी यहाँ पर दिख रही है ये इसकी ऑर्डर आई है तो सारी चीज़ें इतनी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे सब चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी आप क्लाइंट वाइज ट्रेड देख सकते हैं किसका ट्रेड हो गया किसका नहीं हो गया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है अगर आप मान लो आप चाहते हैं कि भाई कोई इंडिकेटर आप बनाएं और उस इंडिकेटर में जब कोई सिग्नल आए तो आपके सारे क्लाइंट्स का ट्रेड हो जाए तो उसके लिए छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हमें इंडिकेटर में करनी पड़ेगी और वो डेवलपमेंट करने के बाद क्या होगा कि जब हम इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इंस्ट्रूमेंट की उसको जब हम कॉपी कर लेंगे तो कॉपी करने के बाद हमें वो इंडिकेटर में डालनी होगी और डालने के बाद आपके सारे के सारे क्लाइंट्स का ट्रेड एक साथ हो जाएगा जैसे ही कोई नया सिग्नल आएगा एक साथ सारे ट्रेंड्स का ट्रेड हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूज़न अगर आपको रहती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग